Değerli arkadaşlar, Takeoff kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cihan Akgün. Bugünkü videoda hep beraber uçaklarda anahtar var mı ona bakacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Çok eskiden açıkçası benim de merak ettiğim bu konuyu bazı arkadaşların Instagram'dan bana sorması üzerine bir video çekerek cevaplamak istedim. Evet uçaklardan bahsediyoruz. Son derece gelişmiş bir teknoloji. Peki bu teknoloji erişim için bir anahtar ya da en azından kapıları açmak için bir uzaktan kumanda var mı? Aslında en başından başlayıp anlatmak gerekirse planörlere bakabiliriz. Planörlerin kabinine herhangi bir anahtar olmadan rahatlıkla girebilirsiniz. Planörlerde bir motor olmadığı için herhangi bir çalıştırma anahtarına da ihtiyaç duymazlar. Bir sonraki durağımız ise sivil havacılıkta oldukça yaygın kullanılan Cessna 172. Bu uçaklara kişisel olarak da sahip olanlar çoktur ve genelde dışarıya bir yerlere park edilirler. Yani izinsiz meraklılar için biraz ilgi çekici bir nesne dışarıda savunmasız halde duruyor. Bu nedenle bu küçük uçakların tıpkı otomobillerde olduğu gibi bir anahtarı vardır. Bu uçakların ara sıra çalındığı oluyor dünyada. Bu nedenle bu anahtarlar sadece kapılar için değildir. Bu küçük uçaklarda ana motoru başlatmak için bir elektrik motoru vardır ve bu motoru çalıştırmak için Tıpkı arabalardaki gibi bir kontak vardır. Yine Cessna'nın jetlerine bakacak olursak bunlarda da ana kapı ve bazı kargo kapılar için anahtar olduğunu görürüz. Ama bu jetlerde de kapı anahtarla açılsa da motorları çalıştırmak için herhangi bir anahtar yoktur. Evet ve son olarak gelelim esas merak ettiğimiz konuya yani büyük yolcu jetlerine. İşte hepsi bu kadar. Anahtar yok. Pilotlar uçağın motorlarını ya da dahili güç ünitesini çalıştırmak için anahtara ihtiyaç duymazlar. Sadece kokpitteki butonları kullanırlar. Yani işi bilen birisi uçağı çalıştırabilir. Ama bu uçakların neden anahtara ihtiyaç duymadıklarına bakarsak bu uçaklar birisine ait değil yani bir pilota zimmetli değil. Uçuş ekipleri de sürekli değişiyor ve uçağa herhangi bir görev nedeniyle birçok insan girip çıkıyor. Yani uçağın anahtarı olsa ve bu anahtar kaybolsa sanıyorum oluşacak zaman kaybı hava yoluna çok pahalıya mal olur. Ve bu nedenle düşünüyorum ki bu yolcu jetlerinde anahtar olmamasının birinci nedeni işi yavaşlatmamak. Çünkü o kadar teknolojiyi birleştirip uçak yapan bir firma oraya bir anahtar da koyabilecek kapasitededir. E peki iyi de o zaman bu uçakların güvenliği nasıl sağlanıyor? Anahtar yok, bir şey yok diyebilirsiniz. Unutmayalım ki tüm büyük yolcu jetleri havaalanında üst düzey güvenlikli bir ortamda dururlar. Çalışanlar hariç kimse uçakların yanına yaklaşamaz. Yaklaşsalar bile uçağa binemezler. Çünkü uçaklar park edilip cold and dark haline geldikten sonra uçağın kapısı kapanır ve merdiven çekilir. Yani uçak kapısı böyle yerden birkaç metre yukarıda kalır. Ancak dediğim gibi işi bilen birisi uçağa herhangi bir şekilde girmişse uçağı çalıştırabilir. Ama pilotların yıllarca süren eğitimini düşünürsek herhangi bir eğitim olmadan kokpite sızan birisi zannediyorum sadece baka kalır. Uçağın kargo kapıları vesaire aşağıdadır. Yani erişebilir düzeydedir ama oralara da başka bir güvenlik önlemi uygulanıyor. Yani buralara giremezsiniz demiyorum. Girebilirsiniz ama girdiğiniz ya da o kapıyı açtığınız anlaşılır. Teknik personel uçağın bu kargo kapaklarına seal denen bir sticker yapıştırır ve eğer kapı açılırsa bu sticker yırtılır. Bunu elektronik cihazlarınızdaki garanti stikeri gibi düşünebilirsiniz. Eğer yırtılmış halde bulunursa anlaşılır ki o kapı açılmış ve içerinin kontrol edilmesi lazım. Neye karşı? E, bir şey konmuş mu? Herhangi bir tehlikeli durum var mı? Buna karşı. Bir de şundan bahsetmek istiyorum bu konu açıldığı için. Geçtiğimiz yıllarda bir havaalanı çalışanı havaalanından bir uçak çaldı. Bir süre havada çeşitli akrobasi hareketleri yaptı ama sonrasında maalesef düştü ve hayatını kaybetti. Sanıyorum bu olaydan sonra güvenlik konusunda dünya çapında bir takım başka önlemler de alınmıştır. Ama bu olay milyonda bir yaşanan bir şey ve herhangi bir kişinin aprona girmesi dahi neredeyse imkansızken bir hava yolunun uçağına girmesi ve çalıştırmaya kalkması gözden kaçmaz arkadaşlar. Evet diğer videolara göre daha kısa ve öz bir video oldu. Bugünlük benden bu kadar. Eğer ki eksiklikler olmuşsa affola. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.